Zenit hat eine ähm, höchst flexible und eine gute Workflow-Engine. Ähm, das bedeutet, äh, die Produkte von der Zenit, ähm, auf die können wir zählen. Zenit ist menschlich und nah. Dadurch, dass wir in Stuttgart sind, Zenit ist in Stuttgart, wir haben eine sehr enge, gute Verbindung.